Moitas grazas por acompañarnos e por me trasladarvos hoxe ata aquí, ata o CESGA, eh, donde pois vos do, damos a benvida todo o equipo do CESGA e moitas grazas tamén a, a todos as, eh, os rapaces e as rapazas que nos acompañan dende, de os diferentes centros en streaming e que entendo que nos están vendo e escoitando, porque nos a eles non os vemos, pero supoñemos que están, que están aí. Eh, bueno, eu eh, quero en primeiro lugar eh, dar as gracias ao CESGA por eh, a súa implicación, pola súa ilusión e por ter organizado un ano máis, eu diría con incluso con unha motivación renovada este séptimo día das rapazas nas TIC, que de verdade que é pois un deses días que celebramos e que disfrutamos pois dende o CESGA e dende todas as entidades que, que participan nesta, nesta xornada. Eu eh, teño como eh, teño como traballo hoxe eh, dar fundamentalmente a benvida, pero quixera compartir eh, con vos pois dúas ou tres ideas eh, e despois pois xa dar paso para que eh, a Secretaria Xeral de Igualdade pois eh, inaugure este Día das Rapazas nas TIC. Eu só quixera eh, bueno, preguntarvos Si coñecedes eh, a Ada Lovelace, que seguramente sí, ou non, coñecedela. Non? Bueno, pois a ver se si hoxe eh, vos, eh, falamos dela. Eh, bueno, Ada Lovelace eh, pois é unha, unha muller eh, que viviu pois eh, no século XIX en Inglaterra, que revolucionou o mundo da ciencia, pero sobre todo o mundo da informática. Foi considerada eh, a primeira programadora, digamos, da historia. Ela eh, pois incorporou nunha especie de máquina que foi como pois o precursor eh, do primeiro ordenador, non exactamente, porque en realidad o que fixo foi unha especie de calculadora, unha máquina que agora non acertamos a imaginar, pero eh, estivo traballando nesto e se considera que incorporou ideas da programación moderna que, como digo, pois deu lugar a, a esos primeiros ordenadores que, que evolucionaron ata o que hoxe coñecemos. Bueno, moitos nenos e nenas a día de hoxe pois sí que a coñecen, porque nas escolas eh, pois se ten falado dela ou se, se ten eh, participado pois nalgún evento, nalgúna actividade, non? Eu si quería remarcar que, por exemplo, eu si que nunca me falaron dela cando era nena, eh, penso que algo está cambiando para ben e que o temos que mm. celebrar e o temos que seguir impulsando, pois cando eh, a sensibilización, a información, o coñecer mulleres referentes tamén no mundo da informática e en moitos outros, eh, digo, algo está cambiando eh, cando eh, pois efectivamente hai, hai un coñecemento sobre mulleres que antes estaban absolutamente silenciadas. Eh, ela non é a única referente que temos no mundo das TIC. Temos moitas outras, tenemos, temos a Ana María Prieto, que foi a primeira muller programadora galega, ou Ángela Ruiz, que foi a que inventou o precursor do libro electrónico, eh, temos as primeiras mulleres eh, que traballaron para a NASA en Estados Unidos, pero temos tamén unha galega, eh, Begoña Vila, astrofísica galega, que traballa na NASA, para a NASA. Por tanto, como digo, temos moitas referentes e temos moitas, ademais, en activo e as que temos que visibilizar aínda máis, non? E hoxe, pois eu quero agradecer especialmente a Pilar Vila, a Sonia Valladares, a Mercedes García e a Berta Caro, que eh, vos van a falar eh, máis tarde, por contarnos as súas experiencias, por contarnos eh, eh, o que fan no seu traballo, dunha forma cercana, con un obxectivo fundamental, e é que, eh, sobre todo as nenas, vexades como podedes tamén, exactamente igual que os rapaces, traballar, dedicarvos, estudiar ao mundo da ciencia, ao mundo da tecnoloxía. Este é o noso obxectivo fundamental, Para iso eh, pois traballamos, eh, estamos pois eh, moitísimas institucións e organizacións absolutamente volcadas neste obxectivo. Non podemos desperdiciar o talento das nenas, o talento das rapazas como a vos, e en eso vamos a seguir traballando. Eu quero, por último, agradecer a todas as entidades que colaboran eh, na organización desta xornada do Día das Rapazas nas TIC. En primeiro lugar, a Secretaría Xeral de Igualdade, non só coa secretaria xeral Susana López Abella a cabeza, sino tamén todo o seu equipo, o Colexio Profesional da Enxeñería Informática de Galicia, a Consellería de Educación, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, as tres universidades galegas, asociacións que fan un papel tamén moi importante como Galstec, Hello Sisters, Amit Gal, Mujeres Tech e, eh, en, último, eh, en última instancia, a empresa Bricogeek que tamén colabora na organización deste Día das Rapazas nas TIC. Grazas de novo eh, ao Centro de Supercomputación de Galicia por organizalo e por convocarnos a todos. Eh, sin máis, pois eh, cedo a palabra a Susana López Abella, Secretaria Xeral de Igualdade. Muchísimas gracias, Patricia, directora xeral. Saudar as persoas que están na mesa y a todas as persoas que están aquí e que están en todo Galicia eh, véndonos. Eu quixera agradecer o, o CESGA eh, que un ano máis, como decía Patricia, eh, nos eh, cite aquí para conmemorar, para celebrar o Día Internacional das, Raspa, das Rapazas nas, nas TIC, xa que dende hai nove anos, dende o ano 2011, eh, o cuarto xoves de cada mes de abril conmemorase a nivel internacional este, este día máis de 357.000 rapazas participaron en máis de 11.000 eh, 100 celebracións do Día Internacional das Nenas nas TICs en 171 países do mundo dende que se celebra esta data que considero moi interesante, moi importante facelo porque, como decía eh, Patricia Argerei, a directora xeral, é necesario que teñamos referentes, é moi importante. Non? Porque, ademais, este acto vai dirixido a visibilizar o colectivo de mulleres emprendedoras no eido das, das TIS, así como ofrecer un espazo de intercambio, un espazo de eh, comunicación entre elas e as rapazas e os rapaces, porque eu creo que é fundamental que as rapazas teñan referentes. A min tampouco me falaron cando estaba estudando de mulleres referentes e pioneiras e senlleiras, eh, pero eu creo que tamén é moi importante que os rapaces coñezades eh, bueno, pois todas esas mulleres que foron pioneiras ou que están que están aí, non? Porque según o Foro Económico Mundial, só o 6% dos CEOs de industrias tecnolóxicas e eh, un 19% dos membros dos consellos de administración son mulleres solo un 19%. O número de mulleres especialistas en TIC empregadas en compañías de alta tecnoloxía non supera na maioría o 20%. A Comisión Europea pronosticou para Europa un déficit de formación de máis de 500.000 postos de traballo nas tecnoloxías da información e comunicacións para o ano 2020. Así que que vos, que sodes o futuro inmediato, pensade nesto, que hai un nicho de traballo importante aquí no sector das novas tecnoloxías. Isto débese a que, bueno, non hai suficientes estudantes formándose en matemáticas, en enxenería, en informática ou en ciencias. Para agravar este problema, o número de mulleres estudantes de carreiras técnicas é eh, moi baixo. Decir que, según un estudo da Comisión Europea, e prometo non dar máis datos, só o 30% dos traballadores no sector tecnolóxico en Europa son mulleres. En España, a cifra aínda é menor chega ao 18% tan solo. Así ponse de manifesto unha gran desigualdade eh, xa que no acceso ás carreiras desta área a tendencia que se consolida ademais máis tarde coa infrarrepresentación femenina como comentaba antes nos postos directivos e de responsabilidade mesmo máis que noutros sectores. No? Por exemplo, estes días, hoxe mesmo nos jornales, vemos que a imensa maioría de eh, licenciadas en medicina son mulleres é o titular de portada de varios xornais hoxe. Tamén no ámbito da xudicatura, onde xa eh, son máis do 70% as mulleres eh, suizas. Pero, sin embargo, nun sector tan importante como o das novas tecnoloxías, xa vedes eh, bueno, pois a porcentaxe que temos. Por lo tanto, eh, hai que traballar para eh, promover a presenza das mulleres eh, porque eh, isto está eh, absolutamente demostrado. O decía onte Alicia Estevez Toranzo, Premio María Josefa Wenenburger e unha investigadora da Universidade de Santiago de Compostela, vicepresidenta tamén eh, da, eh, de, de Ciencias, eh, decía onte que eran moito máis rico os equipos que están formados eh, por homes e mulleres porque se traballa moito millor e se consiguen moitísimos máis resultados. Porque o que ven as mulleres, pois o mellor non o ven os homes profesionais e o que ven os homes, o mellor non o ven as mulleres. Por lo tanto, que os resultados é eh, un conxunto eh, magnífico e é o que dá millores eh, resultados tanto bueno, nas empresas como nos equipos dentro da administración. Existen oficios ou profesión onde estas desigualdades se fai eh, máis que evidente o caso das STEMs, eh, decir, as profesións relacionadas coa ciencia, a tecnoloxía, a enxenería e as matemáticas. E por que ocorre isto? Bueno, pois as nenas educaselles a miúdo, o decía Patricia ahora mesmo, non? Na creencia de que os temas relativos coas STEMs son meramente masculinos e isto non é certo. Eh, de que a capacidade femenina está eh, pois no ámbito é inferior a dos homes neste ámbito. Reverter este negativo proceso exixe axudar as nenas e as mulleres a comprender que os estereotipos baseados no xénero son conceptos artificiais e que todos os estudos están abertos para elas sexan cales eh, sexan. Por iso, eh, nós ahora mismo estamos levando a cabo nos centros educativos un programa, e xa remato, un programa que leva por nome nin máis nin menos, iguais, co obxectivo de rachar con estes prexuicios e facer ver que tanto as mulleres como somos os homes estamos capacitados, estades capacitados e capacitadas para calqueira profesión que queirades e que nadie nos trun, vos trunque esa idea que, que teñades. Tedes que alcanzar ese soño que, que pensades que o millón non o podedes alcanzar. Con traballo, con esforzo, con dedicación, con ilusión, sobre todo, se pode conseguir. Así que, eh, pola miña parte, nada máis que agradecer moitísimo a vosa presencia aquí, agradecer o CESGA a súa, bueno, mm, sempre eh, implicación neste ámbito e que nos permitades eh, colaborar e sobre todo quería agradecer a, a Pilar eh, Vila, a Sonia Valladares Rodríguez, a Mercedes García Rodríguez e a Leticia eh, Faria de Pazos eh, porque estén aquí e que nos conten a, ah, as vosas experiencias, non que son fundamentales. Moitas gracias e bo día da rapazas Nastics. <laughs> Bueno, pois vos deixamos agora as catro eh, a mesa e as sillas e os escoitamos atentamente. Gracias. algo. Ah, sí, sí, ah, no te preocupes. ¿Dónde está el rollo de lo de los... ¿Dónde está lo de las vistas? Ah, vale, vale, así ya lo tengo, perfecto. Eh, vos días, disculpad eh, o, o esta transición esta que fixemos así un pouco entre tecnolóxica e manual, porque, bueno, é un momento eh, no que as nosas invitadas, eh, protagonistas hoxe de, das, da jornada das rapazas nas TIC, pois eh, van a participarnos eh, das súas experiencias, das súas visións, eh, estaremos pois máis que encantados. Eu vou estar aquí así un pouco como muller orquesta, <laughs> eh, intentando pois enfocar por un lado eh, e tamén trasladarlle esas preguntas que vos animo dende, dende aquí, eh, dende o centro que, bueno, todos os rapaces e rapazas que estades aquí dende o, o, o CPI de, de Cerceda. Eh, tamén dende os 10 centros que están conectados por streaming neste momento eh, a, a, esta, a esta sala. ¿no? Agradecer, eh, pois como xa fixeron as eh, miñas predecesoras a todas as, as institucións que están colaborando con nós e moi especialmente no caso de, desta, de desta transmisión por, por streaming que facemos hoxe, creo que por primeira vez de, de xeito profesional con unhas cámaras de calidade 4K, pois a empresa GDI que nos eh, fai o soporte, nos presta todo todo o material para, para poder facelo pois, en condicións eh, inmellorables, así que fantástico e eh, moitísimas gracias. Así que, eh, sin máis, eh, vou presentarvos así moi rapidamente a, a cada unha a cada unha delas, eh, eu penso que despois a, pois empezamos a, a dar paso a, a que vos conten os, as, súas, as súas experiencias. Eh, comezando pola, pola miña esquerda, Eh, Sonia, Sonia Valladares Rodríguez, é enxeñeira en telecomunicacións e investigadora en biotecnoloxía na Universidade de Vigo, especialmente na aplicación de Machine Learning, eh, TICs e, ten, e técnicas de ludificación ou de, bueno, como se chama, no? el, el, el, el gamification, unha cosa así, eh, na detección precoz do deterioro cognitivo, para que vexades así un pouco do que nos vai a falar. Eh, o meu lado eh, teño a Mercedes García Rodríguez, que é traductora, para que vexades tamén que cambia o perfil, é desenvolvedora de software, coorganizadora da asociación eh, Galtec, que é unha asociación que eh, pues, eh, desenvolve e promove actividades cara a visibilizar e axudar as, as mulleres en, en tecnoloxías é a eh, investigación e desarrollo, non, a manager de investigación e desarrollo de, en One Million Bot, a empresa de desenvolvemento de chatbots conversacionais, seguro que logo nos conta que é eso de un chatbot, o mellor xa algún de vos xa, xa sabedes, e é unha das tres Google Developer Experts de Galicia e a primeira muller que, que ten ese posto. Aquí a miña, a miña dereita teño a Pilar Vila, que é enxeñeira informática, analista forense, é perito xudicial informático, é ceo da empresa Forensic Security, experta en ciberseguridade e forma parte da directiva do Colexio Oficial de Enseñería Informática de Galicia. E por último, teño aquí a, a Berta Caro, Berta Caro ven a pobre un pouco acelerada, por eso chegou así, porque, eh, bueno, estaba previsto que viñera unha compañera súa, xa nos explicará, pero eh, é unha, é unha persoa que tamén mm, vai a contarnos un, mm, con moito interés o que está eh, traballando. Ela é licenciada en Ciencias da Información, ten unha eh, formación de posgrado en Digital Marketing, e traballou en, multi, en varias multinacionais, eh, ela ven de, de Madrid, de, de diferentes empresas pois, de un tamaño considerable, e chegou hai tres anos a traballar nunha empresa de sector TIC moi prometedora, como xa nos contará, que está en Ames, Tecalis, E, eh, bueno, pues, entre outras cosas, foi a primeira muller que representou unha empresa eh, TIC no Cluster TIC de Galicia. Así que, sin máis, eh, pues non sei se si tedes algunha preferencia, se non, por eso de empezar por aquí, <laughs> empezaré, empezaré a pedirlle a, a Sonia que nos conte un pouquiño como é eh, a túa experiencia, como chegastes hasta aquí, e invito aos centros xa en, en calquera momento, aínda que logo faremos unha, un turno de preguntas pois máis ordenado e tal, en calquera momento podedes enviar as vosas eh, cuestións, eh, xa despois as vamos preguntando. Vale. Eh, bueno, eh, bo día a todos e todas. Eh, grazas por invitarme a participar eh, eh, nesta xornada. E, eh, bueno, como eh, xa indicaches, eh, eu traballo na Universidade de Vigo, na Escola de Telecomunicacións, de Enseñería de Telecomunicacións, e, eh, eh, dedícome á investigación, en particular eh, no ámbito de detección de Alzheimer en persoas maiores eh, mediante test digitais. Eh, defendín a tesis doutoral eh, pois fai, non, fai poucas semanas, eh, donde finalizamos este traballo eh, con bastantes bons resultados eh, e consiste fundamentalmente en eh, para detectar eh, problemas de memoria en personas maiores eh, utilízanse unha serie de cuestionarios ou de test de memoria que consisten en unhas probas nas que o neurólogo ou o psicólogo lle fai unha serie de preguntas eh, a persona que están evaluando e, eh, despois analizan os resultados e poden inferir se teñen algunha falla de memoria, de atención, algunha dificultade de lenguaxe, etc. Eh, esas probas xa eh, son do século pasado e teñen certas limitacións. Entonces o que pensamos era en diseñar unha nova proba aproveitando eh, pois as, eh, as ventaxas que nos dá a innovación tecnolóxica. Entón, como o grupo no que traballo, que é o grupo GIS de, do Departamento de Telemática, eh, levamos traballando bastantes anos eh, na, no deseño de videoxogos, eh, eh, ou xogos serios cunha aplicación seria nun primeiro momento para o ámbito eh, da aprendizaxe, especialmente na educación para nenos e tamén a nivel universitario, Entón pensamos en aplicar esas técnicas de xogos serios eh, que, que incrementan a motivación eh, e ademais permiten eh, diseñar unha proba eh, na que podamos avaliar a memoria dunha persona eh, a través dunha actividade moi semellante ás actividades que fan esas persoas na súa vida diaria. Eh, e entón, eh, se dis, diseñei unha batería que consiste en sete xogos e que eh, gamifica sete eh, test neuropsicolóxicos e evalúa, por exemplo, a memoria episódica, a memoria semántica, a atención, diferentes áreas de memorias que eh, a persoa maior xoga a través, eh, utiliza eses xogos que son táctiles a través dunha tablet e analizamos as variables que se recollen de maneira automática eh, deses xogos mediante técnicas de inteligencia artificial. Esta tamén é, eh, falase moito agora da inteligencia artificial, do machine learning. Eu estou convencida de que eh, é unha tecnoloxía disruptiva que vai a cambiar por completo a maneira de que traballamos en moitos ámbitos eh, e nos permite analizar de maneira automática eh, e obter se si esa persoa ten daño cognitivo de maneira precoz ou non eh, probouse con un total de 104 persoas maiores eh, e permitiu clasificar correctamente o estado cognitivo desas persoas donde ese grupo de persoas había eh, persoas que non tiñan dano cognitivo, outras que tiñan eh, problemas de memoria ou dano cognitivo precoz e personas e outro subgrupo que sí que tiña Alzheimer. E permitiu clasificar eh, cunha precisión dun 93, 94% eh, eh, o estado cognitivo de todas esas persoas. Estamos moi contentos cos resultados, hai cinco publicacións en revistas internacionais que avalan os datos e, eh, nos gustaría seguir traballando eh, pois neste ámbito, seguir eh, obtendo un prototipo válido para o ámbito clínico eh, deste, deste sistema. Eh, bueno, inda que despois contestarei mm. todas as preguntas que lle surdan os rapaces, eh, sí que me gustaría eh, recalcar que que a veces se pensa que o traballo de un enseñeiro ou enseñeira informático ou de telecomunicacións solo é programar ou cacharrear ou eh, pois ceros e uns, no meu caso, de que isto sou do, son do enseñeira telemática, e eh, me gustaría incidir de que as aplicacións que facemos eh, pretendemos que sexan útiles e que temos que traballar eh, da man de outros profesionais. Por exemplo, os médicos a día de hoxe necesitan deste tipo de profesionais para mellorar, tanto os médicos como os psicólogos, eh, no ámbito no que eu traballo, para mellorar eh, as súas ferramentas de diagnose. E, por tanto, sí que me gustaría, me parece moi importante eh, que tanto nenas eh, e nenos eh, lles pareza eh, unha eh, profesión ou eh, ou lles desperte esa vocación de que sí que se fan cousas eh, moi útiles eh, en, na práctica eh, para a vida diaria. Non son cousas alleas ou abstractas de que non podemos eh, verlle a utilidade. Eu creo que sí que, sobre todo as nenas, que parece que non se animan eh, a ese tipo de vocacións, non deberían, mm, vamos, mm, debes dar a coñecer este uh -huh. tipo de, de aplicacións. E nada, pois despois paso o turno ás miñas compañeiras. Moi ben. Eh... Moitas, moitas gracias, Sonia. Eh, damos a palabra agora a Mercedes, a Merchi, que nos vai a contar tamén a historia de como, que o que faz, eh, bueno, tamén se si nos queres contar un pouco de como chegaches hasta aquí sendo ti quen eres eh, facendo traducción, esas cousas. sí. Pois <laughs> A verdade é que foi un pouco curioso. Eu, en principio, non estudiei ninguna carreira de ciencias nin tecnoloxía. Estudiei traducción e interpretación. Eh, a verdade é que sempre, dende pequeniña, sempre me gustaron, bueno, gustábame cacharrear coas cousas e eh, todo iso. Eh, pero, de feito, tiven o primeiro ordenador con nove anos, que foi un ZX Spectrum de 48K, <laughs> eh, utilizado para xogar, pero tamén tiña, eh, viña cun manual eh, que era un tocho así, eh, de programación en Basic. Entón, con nove anos empecé a ler o libro e tal, e empecé a facer cousas como dibuxar tonterías, pero dibuxar círculos ou cousas así na, na pantalla, non? E, eh, e gustábame, pero bueno, era como un xogo, realmente. Eh, despois, eh, claro, daquelas, cando eu estudiei nos institutos prácticamente non había informática ni, nada. Entón non volvín tocar nada diso en moitos anos. Eh, cando rematei o, o instituto, pois estaba, a verdade é que estaba moi perdida. Eu supoño que pasalle un pouco a todo o mundo que non sabía que quería facer. Entón, dixeronme que pensaran que as asignaturas me gustaban máis. E as que máis me gustaban eran matemáticas e os idiomas. E, bueno, daquelas, eh, primeiro pedín matemáticas para Santiago, incluso busquei piso aquí e todo, pero despois, por circunstancias familiares, bueno, non daquela non estaba moi ben a economía familiar e vir a estudiar a Santiago era máis complicado, entón os meus pais dixeronme, bueno, pois se che dá igual, eh, case preferimos que quedes en Vigo, entón collín traducción. Foi así un pouco... Eh, sí, a vida, basicamente. Entón, eh, bueno, fixen traducción, e o que cando fixen o primeiro ano dixen, uf, isto a mí non me gusta moito. <laughs> e quixen cambiar. Entón dixeronme, non, non, empezaches, agora tens que rematar. <laughs> e despois xa farás o que queiras. Entón, eh, bueno, rematei a carreira, eh, o que sí que tentei foi leválo un pouco hacia o que a mí me gustaba, non? Entón, pois especialicei en traducción científico-técnica, en, en localización de videoxogos, eh, traducción de páxinas uh -huh. web, de software e todo isto. Entón aí sí que pois eh, empecé un pouco a ver, eh, claro, se queres traducir páxinas web, tes que ter un mínimo de coñecementos de HTML ou de, de tecnoloxía un pouco, non? Eh, o mesmo para a traducción de videoxogos. Tes que saber que, bueno, traballar con variables e demais, non? Porque non no texto tes parte de código. Entón, aínda que non tes que ser un programador realmente, pero sí ter un mínimo de coñecementos. E logo, eh, claro, como no instituto fixen o Instituto por Ciencias Puras con química, física, matemáticas, dibuixo técnico e todo isto para traducción científico-técnica serviume moitísimo porque eses coñecementos que tiña permitíanme comprender despois os artigos eh, de investigación cando os tiña que traducir. Mm. Entón, era como que todo estaba un pouco relacionado. Eh, bueno, despois, cando rematei a carreira, era como que tiña aí esa espiniña e tal, dixen, pois, quero facer algo de informática, entón fixen FP de informática. Vale, eh, o FP2 que daquela chamábase Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas, DAI. Uh -huh. Pero como xa estaba tra traballando de traductora, a verdade é que nunca cheguei a exercer, a exercer de programadora, porque, bueno, tiña traballo e daquelas tampouco estábamos como para deixar o traballo por si acaso. Entón, seguí de traductora. E durante anos eh, estiven a traballar tamén despois de editora de contidos web, eh, levaba moitos eh, blogs todos de tema científico-tecnolóxico, non? Pois de nanotecnoloxía, de mm, eh, aplicacións móviles eh, de internet, Despois chegaron as fintech, eh, tamén levei un blog de fintech con blockchain, e bitcoin e todas estas novas criptomonedas que están a sair agora. Eh, que máis? E logo chegou a inteligencia artificial, entón un blog de inteligencia artificial, eh, tamén estiven a escribir sobre iso. Eh, entón era como que, vale, sí, escribía sobre todo iso, pero só escribía sobre o que os facían, o que facían os demais, pero eu non, realmente non facía nada, non? Eh, entón dixen, non, eu apetéceme facer algo. En aquel momento saíron unhas becas que está a sacar, eh, bueno, hai un, non sei se coñecedes o que son os MOOCs, os cursos estes que hai en internet, en aberto, gratuitos e demais, vale? Hai varias plataformas, eh, como Udacity, Coursera e todo isto, eh, Udacity saca becas cada certo tempo en colaboración con empresas como Google ou AT&T, eh, Facebook tamén. Eh, entón, son becas para eh, ensinar a xente que non ten coñecementos de programación a, a programar. Hai para aprender a hacer aplicacións para Android, para facer aplicacións eh, uh, aplicacións webs, eh, e páxinas webs, Bueno, hai un montón de becas distintas. Incluso sacaron agora de inteligencia artificial e de coches autónomos tamén que se conducen destes que se conducen sós. Entón, eh, anoteime, colleronme, eh, fixen toda a beca, era de programación para Android, para aplicacións móviles. Entón foi como que outra vez lembrei todos os coñecementos que collera no FP eh, e volvín a programar outra vez pero seguía traballando de editora de contidos. E eu, bueno, eu quero facer algo <laughs> que me sirva para facer cousas que sirvan para algo. <laughs> Entón, eh, de casualidade tamén, cousas da vida, que na miña empresa, eh, a, claro, edición de, conten a edición de contidos, bueno, xa iba un pouco decaindo, eh, quixeron darlle un xiro á empresa e cambiar un pouco o modelo de negocio. Entón, ocorreuselles eh, empezar a facer chatbots que non sei se sabedes o que é, pero se non explico. <laughs> entón, como sabían que fixera beca e que estaba programando, me queres pasar a parte de programación e encargarte dos chatbots? E dixen, eu, ah, pois sí, eu encantada. Eh, pasaronme para outra parte. Entón, empecé a traballar niso. E así foi como cheguei á tecnoloxía. <laughs> vale, pois os, os chatbots, basicamente, é unha inteligencia artificial coa que podes falar. Vale? Non sei se tedes Siri no móvil, Sí, saben o que Siri, bueno, ou o asistente de Google, ¿no? Sí, eles saben, claro, os, os máis novos saben. <laughs> Entón, basicamente, eh, podes falarlle, vale? No caso de Google, pois dille, ok, Google, eh, como podo chegar eh, a Santiago, por exemplo? Entón, dixe, pois tens que coller a non sei que, ta, ta, ta, e falache, vale? Podes preguntarlle un montón de cousas, que tempo vai facer hoxe? Ou teño que levar paraguas? eh, di, ah, pois hoxe non, hoxe fai, vai facer sol e 28 grados non fai falla, vale? Bueno, podemos falar con eles un montón de cousas. Entón, ese basicamente é o meu traballo agora. Fago chatbots, eh, non só de voz, tamén os hai en texto, vale? Que son, cando entrades nunha páxina web, eh, tedes a dereita como unha ventanilla de unha ventanilla de chat, tipo, mm. de chat eh, tipo o Facebook Messenger ou WhatsApp ou cosas destas, e podedes chatear e vos contesta, vale? eh, ás veces hai unha persoa aí cando estades falando, pero ás veces non é unha persoa, é un, é un chatbot, é unha máquina. E, e bueno, empecé un pouco con iso, facendo basicamente eh, é un traballo que require un perfil bastante interdisciplinar, mm. vale? Porque tens que ter, por unha parte, coñecementos informáticos, pero por outra tamén eh, hai que facer os diálogos de todas esas conversas e, e, eh, e eh, bueno, e eh, ter en conta un montón de cousas que agora me sirven do que, do que estudiei, porque hai que ter en conta pois se, se a conversación é formal ou non formal, se estás a falar con rapaces ou con persoas adultas, ou non sei, eh, pois eh, o que queira a marca se para unha empresa, o que queira transmitir a marca, se facer todo unha personaxe eh, se pois é unha persona alegre ou é unha persona que se mete coa xente ou eh, vale, todas esas cousas hai que telas en conta ao facer o chatbot. Eh, bueno, a verdade é que é un traballo moi divertido eh, e penso que é útil porque sirve para moitísimas cousas, vale? Eh, isto eh, está empezando todavía, pero vai en aumento e cada vez vai estar máis integrado en todo, no, no, eh, bueno, la feria esta Estado o eh, el Mobile Congress de Barcelona se vieron incluso em, espellos de baño que tenían integrado un asistente, eh, hai neveiras, hai cociñas, hai todo ten integrado asistente. Incluso había... Eh, de que te un espello de baño, estou intrigadísima. Pois pues non sei que lle preguntaría, pero podías falar co espello, co <laughs> espello do baño. sí, a esa raya mal pintada. Sí. entón, vais a poder facer todo así, vamos a poder comprar as, en, eh, os billetes do tren falando co... Uh -huh. eh, un aparatiño que teñamos na casa, vale? En vez de ter que ir ao ordenador, coller a página ou entrar na web de Renfe, ta, ta, ta, non, dixe, ok, Google, quero comprar entradas para o... Pois pues, entradas para un concerto. Eh, eh, vas facendo todo coa voz, vale? Vai ser todo moitísimo máis cómodo. Eh, ah, bueno, simplemente que xa non traballo en One Million Bot, ah, como dixetes. Non deixei no este mes, non deixei este mes, acabo de deixalo. Eh, E bueno, e agora a idea é montar unha empresa aquí en Galicia de ah. chatbots. Estamos niso, a ver se se hai sorte. Presentámoslo xa a Vía Galicia este ano. Uh -huh. e, e a ver. <laughs> Bueno, pues va muy bien. Desde luego que viste un campo que, que bueno, está abriendo un montón de posibilidades, ¿no? Sí, e vai facer falla moita xente traballando aí que non hai. <laughs> Así que estudiar para iso que fai falla. Claro, é unha das cousas, ¿no? De como se estudia para iso. O sea, bueno, precisamente para presentar a, a, a nosa siguiente a nosa siguiente invitada, eh, Pilar, que, bueno, é unha das cousas que seguramente comentaremos en varias ocasións, ¿no? de, eh, as cousas que estudiamos eh, acabamos traballando nelas ou estánse inventando novos traballos, que de feito é o que pasa, no? moitísimos traballos que estamos vendo e os que veremos máis adiante, que non temos moi claro que tipo de formación temos que acadar para el. ¿no? Bueno, pois pues Pilar Vila, que por eso digo que tampouco seguramente cando comezou a estudiar pensou que se iba a dedicar a ser analista forense e perito judicial informático, vai nos contar eh, agora como foi a, a súa experiencia. Adiante. Bueno, eu estudiei a enxeñería informática Eh, o que pasa que ao principio traballei de programadora moitos anos, analista, etc. Pero logo a vida foi me levando por outros camiños. No Colexio de Enseñería Informática eh, eh, hai periódicamente cursos para formar a peritos. Eu un ano pois apunteime a un deles, hai moito, moitos anos xa. Eh, bueno, pouco a pouco fun facendo periciales eh, ao final eh, é eh, o que me dedico exclusivamente, non? Foi tamén un pouco a, a curiosidade por, por entender o que era isto. Eu cando teño que explicar o meu traballo sempre digo que é ser como os CSIs dos ordenadores, non? Cando todo pasou, chamannos, están os ordenadores apagados, mortos aí, <laughs> hai que estudiar o que pasou. Temos que recuperar os datos e facer investigación. Entonces, Dentro desta hai moitas liñas de traballo, no? Pois, por exemplo, para empresas, eh, 80% das periciales son ser de competencia desleal, no? Que ex traballadores levanse datos ou borran datos. Eh, eh, hai que investigar como saíron esos datos e que nos levou, No? Ou que, por exemplo, algunha outra empresa dende fora intenta roubar datos dos que ten a, os nosos clientes Ese tipo de cousas é bastante habitual a nivel empresarial. A nivel persoal, pois estudiamos moito os móviles, os WhatsApps, os correos electrónicos mm. para intentar recuperar datos borrados ou para intentar ver se hai manipulacións ou non no que se está presentando. Nos o que intentamos saber é eh, que ha pasado, cando pasou, quen o fixo e intentar verificar se as cousas que se están presentando nun xuicio están son auténticas ou están manipuladas de alguna maneira. Eh, bueno, este traballo require moitísima investigación, eh, moitas horas diante do ordenador, porque realmente eh, non existen estándares. Isto é eh, todo bastante reciente. Uh -huh. eh, hai software que nos pode axudar os peritos, pero non todo é automático. Hai moitísimas cousas que hai que facer eh, o que hicimos a man, non? Non hai ese botón de eh, lle dou o botón e sae o informe completo, non, eso non existe. <laughs> hai que utilizar un montón de, de ferramentas e ir investigando. Eh, normalmente, eh, bueno, depende, pero os, os casos que soemos levar son bastante grandes. Non é cousa de estudiar un só ordenador. Moitas veces temos que estudiar un montón de ordenadores, moitos dispositivos móviles, eh, tablets, portátiles, etc. Entón, con distintos sistemas operativos, distintas tecnoloxías, eh, hai que buscar información en todos esos soportes. Mm. Entón, estamos estudiando. Eso é verdade, que a, a formación ten que ser continua. Porque, por exemplo, se Samsung saca un móvil novo, eh, é moi posible que as ferramentas que teñamos para facer a extracción de WhatsApp non vayan funcionar ata que esas ferramentas se actualicen a novo, o novo móvil, a nova versión de WhatsApp, a nova versión de Android, de iOS. Entón, claro, sempre hai que estar investigando formas novas de traballar. Si vos gusta investigar de inquietos, pues este es un trabajo muy adecuado para <laughs> eso, porque desde luego aburrirvos no vos va a desaburrir, porque además nunca hai un caso similar a outro, todos os casos son distintos. Eh, sempre hai unha connotación distinta, porque sempre hai un, unha actualización dun sistema operativo que cambia algo ou sempre pasan, eh, sempre hai que estudiar unha forma distinta de ataque, cando os ataques son de fora da empresa, non de, de dentro. Entón, sempre hai que estar investigando cousas novas, non é un camino trillado. Cando eu estudei na universidade isto non existía. E eh, isto do forense é unha cousa extraña. Es máis, inda hoxe teño que explicar moitas veces que é o forense, porque, claro, todo mundo que pensa en forense pensa nos mortos, e nós si sí, estudiamos os mortos, <laughs> pero son tecnolóxicos, non son físicos, non? E, entón, pois, eh, es má, hai unha feria de forense en Londres que feria de forense, pero teñen os stands dos tecnolóxicos mezclados cos stands dos que investigan o ADN como se facía CSI, ¿no? Uh -huh. As máquinas uh -huh. onde hacían os análisis químicos, etc. Entonces, eh, é curioso que se considera aínda todo como moi mezclado o tema do, do forense. Uh -huh. eh, ahora sí, verdade, que eh, empezase a ver a asignatura de forense en másteres de ciberseguridade, porque o forense considerase está dentro da, da parte de ciberseguridade unha parte pequena, porque cando hai un ataque nunha empresa hai que investigar que pasou, entón o forense eh, é o que vai intentar ver que está pasando e paralo. E logo está a parte de forense judicial de se quero levar estos tribunais como teño que levar e que tengo, tengo que investigar para que isto sexa válido e como. Son dúas vertientes deste, deste traballo. Eh, bueno, eu eh, eh, empecei nesto de casualidade, pero que tamén gustábame a informática, pero tamén de casualidade, eh? porque un pouco o que comentabas ti, cando eu era pequena no meu colexio puxeron ordenadores, pero os ordenadores eran destos que era todo consola, non existía a parte gráfica, era nos anos 80, e non tiñamos ordenadores na casa, eu había visto unha película, xogos de guerra, e <laughs> decía, eu quero eso. E a mí me pasou igual, eu eh, aprendí en Basic e fixen un dibuxiño con asteriscos, e era un arbolito de Navidade e facíamos que os, que os asteriscos apareceran e desapareceran. Entón, era como as luces do árbol. Eu dixen, isto é tan increíble, tan increíble, eran asteriscos, eh? E dixen, isto é, é o que me gusta. E ao final foi o que me dediquei. Pero por, por os asteriscos do árbol de Navidad en vez. <laughs> que camiños, eh? Sí. Bueno, pois, pues, eh, bueno, eu penso que... abrindo, vamos abrindo máis cada vez o, o ámbito non? De, de, de alcance das, das tecnoloxías e por último, pois temos a, a Berta Caro, que aínda pois, vai falarnos tamén de outra óptica diferente de, de traballar nas tecnoloxías dende unha empresita que tamén, eh, que iso é moi interesante, eh, sempre, sempre que o comentamos, eh, a mí me encanta resaltarlo, non? porque hai que valorar non só a, a pues, um, o perfil personal, sino tamén o perfil que se está creando de empresas tecnolóxicas aquí en Galicia, que é increíble cando empezas a coñecer así en detalle que está desfacendo un montón de xente e dices, pero é unha pasada, son aquí veciños nosos, non? Que parece que eso ten que ser Silicon Valley. Pois pues non, temos aquí o noso Silicon Valley tamén. Así que, bueno, sin máis vou a, a, a facer que nos, eh, que nos presente o seu, o seu traballo eh, tamén nos conte un pouco máis dela. <laughs> Ames ah, Valley, para ser concretos, <laughs> <laughs> que acaban de concedernos hace tres días eh, ¿Ah, el título de Ciudad eh, Tecnológica y ¿Ah, de Innovación. Ames. Ames aquí, al ladito. Eh, no hay que irse a Silicon Valley ni Silicon Beach, sino que en Ames, aquí a poquitos kilómetros, tenemos un foco tecnológico súper, súper importante. Eh, bueno, yo vengo sustituyendo a una compañera. Eh, luego me perdonéis porque no tengo absolutamente nada preparado, pero como en este mundo la improvisación y la <laughs> innovación son las constantes con las que trabajamos todos los días, pues eh, intentaré resumiros lo que sé que seguro os iba a contar Leticia. Me hubiera gustado que la conocierais porque es un perfil, Leticia trabaja en mi equipo eh, tiene 28 años y, bueno, pues eh, es un poco el, ejemplo clarísimo eh, en el mundo TIC realmente las generaciones vienen pocas, pero fortísimas, preparadísimas y, que bueno, que es un, un, sector que donde la gente joven tiene muchísima cabida y muchísima importancia. Pero bueno, mm, se han desalineado los planetas, no, ha podido venir y os voy a contar un poquito pues eh, el perfil que más o menos tenemos todas las eh, mujeres que trabajamos en, Tecalis, que es eh, yo creo que lo, lo primero por donde quiero empezar, que es que excepto una, ninguna tenemos perfil técnico. <laughs> en una tecnológica, que ahora os contaré, una de las tecnológicas que más están despuntando eh, gallegas a nivel mundial y que competimos con Silicon Beach y, Silicon Valley para que veáis un poco el, perfil de, la empresa que hace ocho años era una startup, o sea, esas empresas que, que nacen con pues mm, tipo Google, con dos locos en un garaje, eh, vamos a ver qué pasa. <laughs> Mm, y, que a día de hoy, pues eso es una de las tecnológicas eh, más punteras eh, gallegas a, nivel mundial y con tecnologías también que se desarrollan aquí en AMES, donde está la, central, se sigue manteniendo a pesar de que vamos abriendo oficinas en Madrid, en Nueva York y, todos los mercados importantes tecnológicos, pero pero mantenemos las oficinas centrales en, AMES porque realmente aquí eh, hay una potencialidad eh, tremenda, ya no solo tecnológicamente hablando, sino a nivel capital humano. Eh, os lo dice una persona que viene de Madrid, que mm, vengo de trabajar en los mercados importantes, Madrid, Barcelona, para multinacionales muy grandes, muy conocidas, Mm, y, realmente mm, he alucinado. Eh, eh, yo estoy en el mundo eh, laboral gallego de, bueno, desde hace tres años y mm, estoy impresionadísima, no solo con el potencial tecnológico que hay aquí, sino también con las capacidades, el talento que, hay aquí. Por eso os animo a que sigáis manteniendo ese nivel y, contaros un poco la visión de una empresa tecnológica que no solo el nivel tiene que ser la perspectiva de mm, programar y, bueno, un poco siguiendo la línea de que han hablado mis compañeras, eh, en nuestro caso ahora os contaré, pero las diferentes visiones, las diferentes facetas, eh, en concreto la visión femenina, por ejemplo, en la inteligencia artificial, eh, nos parece fundamental y por eso pues hemos eh, intentado incidir mucho en, esa línea. Pero bueno, volviendo a, donde había empezado, nuestro porcentaje de, mujeres es un poquito más elevado, estamos en un 23%. Eh, somos mm, poquitas, pero es que no, <laughs> no, hay más, eh, pero como un denominador común. Todas las mujeres que trabajamos en Tecalis tenemos puestos de responsabilidad. Eh, si no puestos en, dirección, como es mi caso, puestos de visibilidad o de influencia en, en el desarrollo de de los proyectos o en, eh, lo que es eh, eh, la parte de clientes, clientes muy, muy, muy, muy gordos con los que trabajamos, hacemos proyectos. Nosotros estamos centrados en tampoco quiero entrar en tecnicismos que, son muy difíciles de, explicaros, pero digamos que hacemos mm, la transformación digital de las grandes corporaciones. Y cuando digo grandes corporaciones, que sepáis que aquí en AMES se está haciendo la tecnología, digamos que llevamos toda la gestión empresarial, ¿no? todas las plataformas tecnológicas eh, que las grandes empresas mm, con las que trabajan en su día a día, un poco para, desde para tener todos sus datos eh, eh, volcados, comunicados, poder agilizar las gestiones de, todo tipo, estar todos los departamentos, o a las sedes conectados en fin, eh, si tienen pues, eh, lo que sea, redes, eh, cadenas de tiendas, cadenas de lo que sea, todo también interconectado. os estoy contando un modo como muy sencillo, pero bueno, ese software de gestión empresarial a medida un poco para ayudar a que esas empresas realmente estén en la transformación digital que es absolutamente necesaria, en la industria 4.0, que ahora escucharéis muchísimo, la cuarta revolución industrial, bueno, pues todo eso lo estamos haciendo desde, desde AMES, pero para multinacionales eh, muy grandes, muy conocidas, eh, por poneros ejemplos, no puedo decir nombres por eh, confidencialidad, pero empresas de telecomunicaciones, telefonía, pues mm, los operadores, todos los que trabajáis, eh, pues menos uno, el resto el resto tienen tecnología nuestra en su gestión del día a día en todas las, eh, mm, prácticamente en todos sus departamentos y en todas sus eh, funcionalidades del día a día. Em, nosotros, em, yo quisiera contaros un poco el ejemplo más de, ahora os hablo de mí si queréis. <laughs> Eh, también un poco como ejemplo pues de eso, ¿no? de, que siempre pensamos que el talento y que cuando alguien eh, vale, cuando alguien tiene interés en, este mundo, pues tiene que ir a los grandes mercados eh, eh, nacionales, Madrid, Barcelona o ya de fuera, mentira. <laughs> o sea, yo como persona, como Berta Caro, creo que mi representación aquí es para demostraros que no, que, es aquí un lugar maravilloso donde mm, podéis ejercer unos carrerones profesionales impresionantes en el mundo tecnológico. Em, pero también eh, tengo a hablar de las empresas, ¿no? Porque muchas veces dices, vale, sí, mm, yo tengo talento, tengo potencial, pero aquí realmente hay sitios donde yo pueda desarrollarlo, sí, los hay. Y nosotros somos, pues, ese ejemplo, ¿no? Mm, ejemplo, por un lado, de emprendimiento en, este sector. Eh, CEO de nuestra empresa, el director general, pues eh, una persona que apostó desde el principio, hace ocho años pues era él y otro socio, eh, se apostó fuertemente por la eh, intentar hacer tecnología disruptiva, rupturista, hacer algo diferente. se reía todo el mundo en plan de ¡ay, en Ames! <laughs> ¿Vais a vosotros a hacer algo diferente? Pues sí, se hizo y a día de hoy eso, eh, se hace de la tecnología, mm, pues mm, nuestra empresa es una de las más referentes a nivel mundial. Eh, entonces, uno, eso, como, a nivel emprendimiento se puede eh, perfectísimamente, teniendo talento, teniendo ganas y, teniendo, y con esfuerzo. dos, como, como empresa, como empresa mm, somos eh, una de las empresas más premiadas como modelo empresarial. Eh, es un modelo empresarial pues inspirado en, nos inspiramos cuando comenzamos a desarrollarlo en Silicon Valley, Silicon Beach, los focos ¿no? tecnológicos que todo el mundo hay en Google, que es como el referente. Y bueno, pues decidimos montar una empresa en esa línea eh, pero como ya habíamos visto los fallos que habían cometido en esos focos tecnológicos mundiales y sabiendo las limitaciones que tenemos, o sea, limitaciones geográficas, estamos en Galicia, eh, eh, culturales, legales, etcétera, etcétera. Pero, pero, bueno, montamos unas oficinas un poco especiales. si entráis en nuestras oficinas, pues veréis que se os parecerá más a Google que a pues, cualquier empresa gallega, ¿no? Con eh, áreas de bienestar, descanso para los empleados, áreas, instalaciones deportivas, es empresas saludables, eh, regala fruta, refrigerio saludable, gratuito a los empleados, un poco porque eh, la filosofía es que el empleado es el, motor de la empresa y su bienestar es lo más importante. Tenemos horario flexible, conciliación familiar, el horario laboral lo organizamos nosotros como queremos. Em, y es, eh, prima el bienestar y la vida de fuera, que tenemos fuera, eh, del mismo modo que la eh, importancia profesional. ¿no? El talento ya se da, por supuesto. Cuando digo talento es porque no hay departamento de recursos humanos, para nosotros las personas no son recursos y pues fundamentados en ese modelo de negocio donde el empleado es lo, primero y montamos pues unas estructuras muy de pues la gente eligió las áreas eh, pues están decoradas las paredes pues eh, con personajes de cómics o de videojuegos eh, elegidos al gusto de los empleados luego se hicieron unas estrategias pues de relajación y para fomentar la creatividad y pues juntando todo eso y habiendo el talento que hay, eh, talento que, eh, no os voy a mentir, eh, nosotros nos hemos tenido que inventar el 90% de los puestos que hay en nuestra empresa no existen en el mercado. O sea, es un mercado en, el que mm, mm, ahora mismo la formación mm, que se hace previa nos sirve para desarrollar eh, lo que nosotros hacemos eh, ahí dentro. Con eso quiero decir que prima más el, talento y las capacidades que lo que es la formación, o sea, que no os dé miedo, plan de, Buah, que yo a lo mejor no, sé si estoy preparado para estudiar una ingeniería es que a lo mejor ese no es el camino. Lo que, lo que quiero decir, y perdón si, <laughs> o sea, al final vamos todos al eh, mismo objetivo, pero nosotros lo que hacemos son equipos interdisciplinares. Eh, para desarrollar los proyectos que nosotros hacemos, se necesita no solo un especialista técnico eh, que maneje unos lenguajes de programación muy concretos, porque como hacemos tecnologías un poco disruptivas, pues blockchain, inteligencia artificial, eh, big data, y entonces pues se necesitan expertos en esas tecnologías muy concretas, pero también se necesita añadir en el desarrollo de los proyectos otras capacidades y otras visiones. Por eso los equipos son, eh, por un lado, multigeneracionales. Es importante pues, eh, conocer mm, que haya centennials, millennials y perennials, que nosotros no tenemos seniors, tenemos perennials. Y mm, entonces las eh, experiencias y visiones de cada uno, la frescura de los eh, que acaban de llegar, eh, la, mm, pues un poco la, los conocimientos y el bagaje que, que tienen los más mayores, así como equipos interdisciplinares en conocimientos no solo técnicos, sino pues eh, hay desde humanidades, eh, por ejemplo, la inteligencia artificial. Eh, pues, pues eso, ¿no? Cuando se desarrolla, tú desarrollando chatbots, sabrás que, en fin, que hay que, eh, al final son personas, ¿no? los que desarrollan esa, inteligencia artificial y hay que darle esas visiones eh, desde las diferentes perspectivas a la máquina, digamos, para que luego sepa eh, actuar en, llegado el, momento de la toma de decisiones. y, bueno, es nuestro caso, es nuestro ejemplo y a mí siempre me gusta contar un poco como bueno, mm, como mm, empresa que eh, ha conseguido desarrollar eh, cosas súper chulas y súper importantes que, mm, y lucir músculo tecnológico gallego en, el mundo entero, con eh, capital humano 95-96% gallego todas las personas que trabajan, excepto <laughs> mm, la Menda y, otra persona, una mujer también, que es eh, nuestra responsable que está en Alemania, que está más centrada en la tecnología blockchain. Eh, también algo bastante innovador, <laughs> eh, mujer y, experta en blockchain. Mm, y, pues, eh, excepto ella y yo, mm, el resto de la plantilla es 100% gallega. Eh, incluso las eh, que tenemos fuera de las sedes, por ejemplo, en Madrid también es personal gallego, que hemos trasladado hasta allí y sorprendentemente todo el perfil de clientes que tenemos es eh, de Madrid o multinacional de fuera de España, pero que han venido a buscar a la empresa que les desarrolla sus proyectos a, Galicia. Eh, ¿Qué más cosas os puedo contar? De... Casi iba, a pedir que empezamos ya, porque empiezan a acumularse las preguntas. <laughs> porque claro, aquí, por cierto, perdona eh, si quieres rematar así. No, en absoluto. Pero casi vamos, enlazando con tu va preguntando, porque Gracias. Eh, como xa hai algunha intervención, pero bueno, os invito tamén as que estades aquí, o mellor alguna das cousas que soaron aquí das das, eh, das catro invitadas, pois xa vos quedou así algunha dúbida ou alguna curiosidade que non comentaron, pero que vos gustaría que comentaran, pois eso podemos podemos comenzalo. Eh, unha das primeiras preguntas que, que aparecen aquí é, eh, creo que mencionaste ti o tema dos MOOC, verdad? Dos, dos cursos tal. Preguntan por aquí, dende, dende Vedra, nos di, dende que idade se pode participar nesos cursos MOOC? Pois eso vamos si <laughs> non o sei se hai unha unha unha idade concreta. En principio rexístraste na páxina web eh, e xa podes acceder ao curso que queiras. Pero non sei se teñen límite de idade ou non, a verdade. Pois si tedes aí, é verdad supoño que como rexistro o único que pedirá será un correo electrónico e claro, pouco máis. Claro, sí, a ver, en principio, claro, registrarte si sí, non sei se nos termos e condicións uh -huh. e tal, pon que tes que ter um, certa idade ou algo. Eu penso que non, pero non o sei. Uh -huh. Así que nada, preguntaban además, mira, rapaces creo que dende primaria, así que creo que... tamén hai <laughs> plataformas de universidades eh, españolas que tamén ofrecen eh, ese tipo de cursos. Uh -huh. eh, tamén se está, por exemplo, eh, na aula Valar de aquí uh -huh. da Xunta de Galicia, eu creo que tamén hai unha parte que sí que se ofrecen cursos eh, con plataformas máis modestas a partir de Moodle, por exemplo, uh -huh. que xa dende a idade de primaria poden facer ese tipo de cursos. A clave é que o profesorado pois eh, lles dé esas opcións a, aos rapaces e rapazas claro. para que empezan, que sí que me parece moi importante que se comentou aquí, eh, sí que hai que ter eh, unha perspectiva de aprendizaxe ao longo da vida continuo. Uh -huh. eh, e canto antes, pois, ese tipo de cursos fomentan ese tipo de adestramento tamén nese sentido. Uh -huh. E hai outra cousa tamén, é eh, que neses cursos atopas contidos que non atopas en moitos outros sitios, nin sequera na, uni na universidade. Uh -huh. Porque, por exemplo, toda a parte que ten o <clears throat> de condución de coches autónomos, eh, todo isto, eh, dase moi pouco nos estudios reglaos. Entón, eh, é un complemento para despois poder especializarvos no que os guste e que mm, pode darvos acceso eh, a profesións que de outro xeito é máis complicado. De feito, eh, fixéronse precisamente para iso. Por exemplo, Udacity fíxose porque moitas das grandes tecnolóxicas pois iso tipo Google ou Facebook, Cisco, IBM e demais, eh, teñen un montón de postos que precisan xente e non teñen eh, xente eh, preparada para cubrilos, porque eh, a, as universidades eh, ensinan, ensinante un, uns coñecementos básicos, pero non se adaptan eh, suficientemente rápido aos cambios que está facendo o mercado laboral. Uh Entón, eh, os, as capacidades que se precisan para traballar moitas veces non as aprendes nos estudios. Entón, digamos que as propias empresas están facendo estes cursos e subvencionándoos e dando becas para formar a xente para logo poder contratala. Sí, así lo estamos haciendo. En nuestro caso, además, con, al ser tecnologías un poco más eh, rupturistas, la formación la hacemos interna. Mm, tenemos eh, eh, formación colaborativa y es nuestro grupo personal quien forma al resto del equipo implicado en un proyecto concreto en esa materia concreta. O sea que mm, al final no esperéis eh, obtener toda esa formación en, eh, pues una universidad, en, eh, o en cualquier otro lugar donde se esté haciendo la formación técnica, sino que luego va un poco pues más en la línea de vuestras inquietudes o realmente donde vayáis viendo huecos pues eh, nosotros hemos encontrado esos huecos desde perspectivas muy diferentes, pero eso ya, una vez teniendo esa formación base y teniendo eh, ganas, eh, inquietud y, talento, pues luego es mucho más fácil encajarse y que te formen ya desde empresas o desde otra mm, desde otra línea. Pero vamos, se está trabajando Ahora ya las empresas estamos colaborando cada vez más directamente pues con universidades, con centros de investigación y, en fin, para poder eh, acelerar eso un poquito y, poder eh, eh, ya formaros mucho antes. nosotros pues hemos pillado esa época transitoria que todavía nos está pillando muy descolocados, pero bueno, esperamos en breve que que entre lo que estamos haciendo las eh, mm, empresas, eh, bueno, hablo por lo menos de las tecnológicas eh, gallegas, que estamos colaborando muy directamente pues, con universidades y centros de investigación para que en breve podáis tener formaciones específicas ya a edades más tempranas. Mira, eh, Teño, perdona, es de aquí, ah. es que me empiezan aquí a, a llegar un montón de cosas. Hay un par que Isto de, da, da forense me parece a mí que ten moita curiosidade, desperta moita curiosidade. A primeira pregunta creo que máis ou menos respostaste, pero por se acaso. E que é unha feria de forenses? E que se expoñe? Porque nos entendemos os forenses como os investigadores de crimen. Iso de unha feria... Sí, pero se expoñe no software, eh, hardware específico, porque hai cando eh, teño que estudiar un ordenador, eu non abro abro ordenador, saco os discos duros, pero eses discos duros eu non podo tocalos porque son os orixinais e son os que conteñen a evidencia. Uh -huh Entón, por exemplo, podes usar clonadoras. As clonadoras son un, é un hardware que ti colocas o disco duro original e tes un disco duro onde se vai eh, clonar todo ese, todos eses datos eh, dunha forma específica. Eso, por exemplo, é un hardware moi utilizado en temas forenses uh -huh. ou eh, todo o software específico que hai para extracción de móviles ou para estudios de de evidencias en discos duros que xeneran reportes automáticos que non son reportes tan tan específicos como o vai facer logo o profesional, pero entón nesas ferias o que se mostra é todo hardware e o software relacionado con temas forenses. Uh -huh. E relacionado tamén ca, bueno, co, teu traballo. Sí, eh, Mira, que nós estamos desarrollando un hardware e un software sí. para para protección e para forense tamén. Entón, nos iremos nun futuro a unha feria desas. Oh, mira, así por unha cosa que, bueno, supoño que terá unha resposta máis ou menos rápido e damos paso tamén aquí a unha pregunta da, de, un, de un rapaz que hai aquí. Mira, os forenses que traballan na recuperación de datos deben firmar un contrato de confidencialidade, non? Sempre. Recuperación de datos ou calquer tipo de pericial. Claro sempre facer un contrato conforme a cesión que te está facendo a empresa e conforme nós vamos a tratar esos datos e só co obxectivo de facer a pericial, porque moitas veces son bueno, moitas veces non sempre son datos moi moi claro. confidenciais tanto das empresas como dos particulares. Entón. Claro. Entón, uh -huh. Sí. Eh, perdón, xa non me acordo. Si podes levantar e eh, a pregunta, sí. Ah. Bueno, falas así con unha voz potente. <laughs> Eh, es para la chica que está al lado tuyo, la, ¿Sí? la ella. <laughs> Ah, yo. si WhatsApp pone que están los datos, las conversaciones, eso guardado. ¿Cómo puede ser que las halléis nosotros? ¿Cómo? A ver, Nosotros lo que estudiamos son los dispositivos móviles. Los dispositivos, dispositivos móviles está a base de datos de WhatsApp. A base de datos ten moita máis información que a que, a que nos podemos ver a través da pantalla do móvil. O software de WhatsApp mostra as conversacións, fechas, horas e números de teléfono con quen falamos, pero na base de datos hai moita máis información. Eh, con toda esa información que se garda a maiores, incluída a información borrada, ás veces podense recuperar cousas. O sea que de borrar nada, non? Non funciona. <laughs> Depende do dispositivo, da versión, canto canto uso eh, teña ese dispositivo móvil despois uh -huh. da, dos ah, borrados, claro. todo influe moito. Uh -huh. Sí, sí. A pena judicial. Duas cuestións. A primeira, eh, o Código Penal vai moi, moi retrasado por respecto á informática. E a segunda, existe, entre comillas, o crimen perfecto da informática que, que, os, que vostede non poida descubrir nunca porque físicamente imposible. A ver eh, o que a lei o que fai é que todo o que se todos os artigos e eh, toda a lei que se está aplicando á vida cotidiana extrapólase a todo o que sucede a nivel digital. Un robo físico, tamén podemos cometer robo por internet, ¿no? Ou cunha estafa. Eh, hai estafas físicas que eh, poden pasar na rúa, pero tamén hai moitísimas estafas en redes sociais, etc. Entón, o que se fai é extrapolar o que a lei que aplica a nivel físico a nivel digital. Eso que, claro, hai matices, sobre todo hai matices a hora de presentar as probas de se esas evidencias son realmente poden determinar realmente se foi unha persoa ou non, porque ao mellor só, só poden identificar un equipo informático, pero non a persoa que estaba detrás, claro. Aí hai moitas variantes. E logo si sí, é verdade que hai que hace falta máis formación porque todo todo isto de o IoT, o mundo conectado e que eu teña cámaras na miña casa ou que teña mm. Alexa, escoite todo o que pasa ou a miña tele inteligente, todo isto cambia moitísimo eh, hai moitos factores agora a estudiar en, en mm. algunos temas. Entón, hai que educar moito eh, que, se, que se sepan moitas cousas que pasan a nivel de ciberseguridade. Por exemplo, as mafias, as estafas que se fan a través de Tinder, de Facebook, etc. Todo iso hai que concienciar moito e que se entendan, porque é verdade que eh, en moitos casos os xuíces non están moi acostumados a ver este tipo de casos. Entón, claro, ahora empeza a normalizarse un poquinho máis, pero hace falta formar moito neste campo. Mire, unha, unha pregunta que queda un pouco camiño entre as dúas. Eh, nos preguntan, dice, é realmente compatible a ciberseguridade cos chatbots? <laughs> Eh, buena pregunta. eh, bueno, eh, a ver, é verdade que de momento eu penso que un pouco buracos de seguridade <laughs> son porque a fin de cabo pero bueno, tamén cos móviles e todo, temos dispositivos que, que, que teñen micros e que teñen cámara e, e que mm, se alguén os hackea, pois obviamente poden escoitar o que estamos falando ou ver o que o que estamos facendo e demais, vale? Entón, eh, isto ten que ir mellorando en principio co tempo. A nivel de seguridade de datos, depende do, de como este plantexado o chatbot e do sistema que utilice, é máis ou menos seguro. Por exemplo, no caso dos asistentes que fago eu para o asistente de Google, como traballas coa nube de Google, eh, como como, digamos, todo o código está nesa nube de Google e demais, tes a seguridade de Google. <laughs> Entón, quero dicir, claro, obviamente, pois pasa por Google, pero, por exemplo, Google comprométese a cumplir a nova lei esta de protección de datos, a eh, GDPR, non? Uh -huh. Entón, queras ou non, digamos, eh, ten cifrado no envío de información e demais, ofrece unha seguridade que o mellor eh, un sistema propio tes que ter un bo especialista en seguridade para desarrollar algo deses niveis de seguridade, non? Pero sí que eh, todo dispositivo é hackeable. En informática, todo o que fai alguén, alguén o pode desfacer. Está entón, señor. claro. entón, sí que é inevitable que, de feito, bueno, a noticia que saiu hai pouco de que lle hackearon as cámaras de seguridade ah, a Pablo Iglesias, sí. por exemplo, demais, non? Bueno, pois todos estes sistemas de vigilancia ou do que sexa, eh, podese hackear nalgún momento. Eh, entón, iso sí que, claro, é eh, un pouco... Sí, totalmente. É que o problema que hai é, eu quero sacar o mercado algo e eh, eso vai me dar diñeiro. A venta de eso, por exemplo, unha aplicación que eu poida controlar as, as cámaras que teño na casa porque quero ver os meus nenos uh -huh. ou quero ver o meu, os meus perros, non? Eh, claro, canto máis vende, canto antes saque eso ao mercado, antes vou ter un retorno económico, pero que a ciberseguridade non ten un, un retorno económico directo. A mm. ciberseguridade é por se pasa algo. Mm. Entón, eu creo que eso é un fallo, non ver o retorno económico da ciberseguridade, porque tal e como se están poñendo as cousas e con todo o IoT, a, cada vez vai haber máis brechas de ciberseguridade, a, o RGPD cada é máis estricto nas multas, entón eso vai traer consecuencias graves. E logo que os datos nosos como particulares, <laughs> as imaxes da nosa casa, porque temos unha aplicación para para ver o que está pasando na casa e que eso se poda eh, roubar, pois creo que hai que empezar a poñer o, pouco, o foco nesa parte que ao final é importante. Claro. O no espello, que decíamos antes, non <laughs> sí que ten peligro. Sí, exacto. Hombre, yo eu teño no portátil tengo un papeliño tapando a cámara, es e que a maioría dos que tal temos. Vosotros, vos no tedes nada tapando a cámara do móvil ni nada, ¿no? Pues, <laughs> debería Pues debería A ver, nosotros, eh, un poco para tranquilizarlos, <laughs> nosotros como empresa, los proyectos que estamos desarrollando, estamos empezando a introducir eh, tecnología blockchain, que todo el mundo la relaciona pues con los bitcoins. Es tecnología blockchain. es la de las bitcoin, las criptomonedas, estas famosas eh, eh, que todo el mundo lo conoce más por, por eso, ¿no? La moneda virtual con la que compro, pues, pues no. Mm, detrás de esa moneda virtual hay una tecnología, digamos, que, que es el blockchain, que, a ver, por explicarlo de un modo blockchain, lo que es es una red con muchos eh, nodos, o sea, muchas personas, muchos computadores detrás, millones de, mm, personas detrás. Entonces, cuando se hace cualquier eh, mm, eh, lo que sea, <laughs> gestión en esa red, digamos, lo están asegurando todos esos millones de participantes, ¿no? Entonces, si mm, se intenta mm, hacer algún cambio, alguna tocar eso que se hizo, eso que se registró, eh, es técnicamente imposible porque están esos millones de personas detrás que tienen que avalar que, oye, pues, pues, pues no, no, esto no, no se puede cambiar y digamos es inmutable Mm, y, bueno, pues lo estamos eh, utilizando para la securización de los eh, proyectos, un poco para, bueno, intentar en la medida de lo posible que todo ya lo que se ha hecho, digamos, eh, pues cuando lo intentan tocar, eh, por lo menos la garantía de que se van a enterar millones de, nodos, que no sé hasta qué punto pues eso eh, será hackeable en algún momento, pero por ahora pues lo estamos utilizando para securizar pues, ciertos proyectos y para dar unas garantías de pues de seguridad. Mira, vamos a cambiar un poco de tercio y también damos ya algo de pregunta aquí a a, esta, a Sonia, que temos aí, aí moi caladiña, e, e eh, eh, tamén hai alguna para aí para ese lado. Me din, eh, que outras utilidades se lle poden dar en medicina a enxeñería telemática? Ademais das que comentaches, porque abriches eh, aí os ollos a estas cousas. <laughs> eh, bueno, pois, eh, aparte de... Agora mesmo se emprega moitísimo para, por exemplo, eh, ferramentas como fan os TAC, que son probas médicas de diagnose, uh -huh detrás de todas esas probas sí que hai un análise e hai un, un desarrollo telemático que, por exemplo, pois que analiza de maneira automática unha imaxe neuronal ou eh, ou unha imaxe pois eh, está con contraste, eh, por exemplo, para analizar eh, todas as eh, to, pois un, un análise de sangue que se analiza pois as diferentes eh, moléculas, tamén se pode analizar en vez de eh, aplicándolle machine learning, aplicándolle inteligencia artificial, eh, eh, permite obter que parámetros ou eh, en base a coñecemento anterior que se vai que se vai entrenando. Eh, realmente eu creo que no ámbito médico eh, poucas áreas na detección de tumores, eh, en moitos cánceres, xa se utiliza a inteligencia artificial, eh, creo que poucos ámbitos médicos quedan que non se poida aplicar eh, a enxeñería telemática, moi poucos. Uh -huh. Eh, bueno, tampouco quero alongalo moito porque comezamos un pouco máis máis tarde do previsto, pero sí que quería eh, volvendo un pouco así a esa a, a referencia que fixo eh, que fixo Berta, e, eh, eh, volvendo un pouco a esas imaxes, no? esos estereotipos sobre, sobre o mundo das, das tecnoloxías e dos informáticos e demais, eh, canto no voso día a día, o de, o de Berta xa non lo comentou, pero canto no voso de día a día ten desa imaxe dos informáticos e dos, da xente que está traballando aí eh, non unha cousa máis ou menos oscura, máis ben asociales e demais, ou non ten nada que ver ese mundo que vos vivides, que experimentades con ese tipo de estereotipos que se venden como, como normal dentro da, da, do mundo das tecnoloxías? Bueno, eu, para empezar, despois a paso ás compañeiras, eh, nin eh, todos os informáticos ou informáticas ou, ou telecos son frikis que traballan diante dun ordenador, que están sós nunha habitación, a oscuras, hackers, eh, non, non ten nada que ver. Agora mesmo, eh, igual que estamos nun mundo globalizado, todos os equipos son interdisciplinares, todos nos axudamos uns a, a outros para realmente facer un bo proxecto. Eh, no ámbito no que eu traballo, consultei a profesores daqui da Universidade de Santiago de Psicología, expertos en, en serontoloxía, uh -huh. médicos neurólogos do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, eh, por suposto, diseñadores de videoxogos, enxeñeiros teleco como a min. Eh, hoxe en día estamos nun mundo interconectado e, eh, eh, para min eh, unha das capacidades, eh, claro que non somos personas asociales, eh, cada un haberá as características, e iso xa entra do ámbito persoal de cada claro. un, eh, e eh, o que sí que me parecen habilidades eh, moi importantes que se teñen que fomentar na escola, a min pareceme super importante despertar a curiosidade e, e o pensamento crítico. E esas dúas capacidades se teñen que desenvolver na escola e despois e, e son necesarias para un médico, para un enseñeiro, para unha, eh, unha persoa de marketing de empresa, eh, porque a mí sí que me echaba moito a atención eh, por exemplo, en canto ao espírito crítico, todo o que agora se compara, hai que ter tamén e fomentar esa esa como responsabilidade ou dicir eh, sentido común de todo a, a calquera imaxe que me compartan por WhatsApp, primeiro vamos a pensar se si é verdade e vamos a contrastala e, e non creernos todo o que nos mandan e iso é moi importante eh, nas vosas edades, eu creo que é fundamental un espírito crítico de dicir eh, acabo de recibir isto, eh, ten sentido que eu, que eu o difunda, é verdade, non é verdade, eh, ou teño que facer un traballo de calquer ámbito. Eh, eu, por exemplo, onte coa miña sobrinha de sete anos, ten, tiña que buscar información sobre o Ponte de Lima e me escribiu que quedaba moi cerca de Santiago de Compostela. Eu dixenlle, bueno, pero a mí non me parece, non? Eh, porque nós vivimos en Vigo, en, bueno, en Cangas. E, e claro, ela mirou na Wikipedia que poñía 249 kilómetros de Santiago de Compostela. E ela iso, claro, ten sete anos. Parecíalle moi cerca, pero, eh, eh, claro, hai que, hai que un pouco, a ver, é unha tontería, non? Pero é un pouco para que a, o fundamental é eh, a día de hoxe non temos que saber memorizar, non temos que saber eh, canta máis información. O que temos é que saber distinguir, buscar boas fontes, fontes de calidade e saber distinguir ben eh, e, eh, e eh, unha única fonte non nos vai a dicir todo, non nos temos que, que creer todo o que nos din, é como cando din que periódico les, eu realmente todos os días entro en cinco e vexo as noticias e comparo a perspectiva de cada un deses periódicos. Uh -huh. E iso nos vale para calquera ámbito da vida, en calquera disciplina. Bueno, non sei se si alguna quere aportar algo máis. Bueno, desa, acabamos derivando, pero bueno, un pouco de decir ese, ese día a día da, da, do vosso traballo, pois pues que se si está lonxe dese estereotipo ou non de, de, de que se asocia no, a traballo en tecnoloxías. Bueno, máis ou menos. Eh, eh, no meu caso, máis ou menos, porque eu levo eh, pois 10 anos traballando en remoto, vale? Entón, traballo desde casa cando traballas desde casa sí que é certo pois que pasas moito tempo só eh, diante do ordenador pero pero bueno, de aí xa a imaxe que se dá nas series e demais de friki que non sais de casa, non tes vida social, non é certo, vale? Somos persoas normales, que temos os nosos amigos e cando rematamos de traballar, pois ximos por aí a tomar algo como todo o mundo. Sí. Eh, e logo tamén, eh, pois, eh, agora xa os medios telemáticos que hai, vale, permiten que aínda que estés traballando dende a casa, pois eh, esteas en contacto coa xente que está na oficina eh, nos demais sitios sen problema ningún, xa sexa por videoconferencia, por Skype ou Hangouts, ou hai unha aplicación tamén Slack que se utiliza moito uh -huh. para grupos de traballo que tes eh, distintos canales e podes chatear cos compañeiros e demais, vale? Entón, eh, pois traballas dende a túa casa, pero ao mesmo tempo estás en contacto coa ademais xente da oficina eh, e participas da, da, da vida da empresa, vale? pienso eh, que más que nada eso. en nuestro caso es fundamental trabajar mm, juntos. O sea, el modo individualista no está permitido porque los proyectos eh, mm, están conformados por diferentes eh, personas, tiene que haber una comunicación ya no solo departamental, sino interdepartamental, incluso entre diferentes oficinas y entonces la filosofía de empresa fomenta todo lo contrario. Nosotros eh, desarrollamos un proyecto mientras estamos jugando al ping-pong en, la sala de ping-pong y nos sentamos, jugamos, eh, pintamos las paredes que están hechas todas para mm, plasmar ahí lo que se nos vaya ocurriendo y las ideas que vayan saliendo. Y el, fomento eh, en, en todo momento es de mm, estar equipos cuanto más grandes eh, y de estar desarrollando los proyectos entre un montón de personas y esas personas que estén, o sea, todo lo contrario del estereotipo de, estar en modo individualista el solo porque, porque entonces los proyectos ni salen bien si no hay comunicación eh, y, luego pues las personas tampoco trabajan bien en nuestro caso, eh, que entiendo que ahora ya se va haciendo extensible a a todas eh, las tecnológicas que trabajan pues por proyectos, que al final los proyectos no los hace una sola persona, sino eh, un grupo muy grande de personas con distintas eh, uno sabe un lenguaje de programación X, otro sabe una tecnología concreta, otro aporta más la visión de experiencia de usuario y pues yo creo que esto al cliente pues no le va a gustar, porque tú desde el lado técnico pues lo ves así asá, pero luego a la hora de intentar usarlo pues eh, no veo que sea fácil y cómodo, ¿por qué no lo enfocamos así? Entonces, al final, sea, todo lo contrario, tenemos que estar un montón de gente todos los días sentados aportando cada uno nuestra visión para que realmente ese producto o servicio salga con eh, un poco con las características y funcionalidades que quiere, que quiere el cliente final. Entonces, eh, Mm, para nada. <laughs> Y bueno, yo lo único como anécdota, fui eh, la primera mujer mm, que, representé a una empresa en el Cluster TIC de, Galicia. El cluster, digamos, los clusters son como asociaciones sectoriales, ¿no? En este caso, pues em, de, tecnológicas. Y la primera vez que entré, pues era ¿eh? una sala así, estaban todos eh, reunidos, entré y me preguntaron si me había perdido. <laughs> me costó, Dios ayuda, mm, decirles que yo <laughs> estaba en esa reunión y que a partir de ese momento iban a verme un poquito más. Pero aparte de la anécdota de mm, la rubia de estanda perdida, eh, luego de verdad que, mm, eh, además en mi caso, pues con el hándicap que, vengo de fuera, que, en fin, que tenía que integrarme en muchísimos aspectos, y mm, mm, mm. para nada, para nada eh, he visto ese perfil de, de friki individualista y, y antisocial, <laughs> más bien todo lo contrario. Bueno, no sé, a non ser que quedades así, digo, por non alongarnos moito. Apunte, ah, pues apunte. Vale. Eh, agora voume dirixirme a rapazas, vale? Eu estou en Galstec, que é o grupo este de mulleres en tecnoloxía en Galicia, eh, o que tentamos é animarvos a todas a que eh, escollades profesións deste tipo, vale? O motivo é que cada vez as novas tecnoloxías están máis en todos os campos. Bueno, xa estades vendo que no forense, na medicina, bueno, nun montón de campos, vale? Eh, eh, a maior parte das profesións van precisar destes coñecementos. Eh, están a xurdir profesións novas que probablemente a profesión na que traballedes ni sequera existe, mellor, aínda hoxe. Igual que eu agora estou traballando en chatbot, e daquela non había casi nin ordenadores. Entón, eh, é moi importante eh, porque moitas das profesións que hai agora van desaparecer, vale? E vanse crear novas profesións relacionadas coa tecnoloxía. Entón, se, se non hai máis rapazas que collan profesións relacionadas coa tecnoloxía, eh, nuns anos o paro femenino vai se incrementar moitísimo máis. Se xa é máis alto que dos homes, pois vai ser peor, vai ser peor vale? Entón, eh, estudiar este tipo de carreiras eh, calculase que na Unión Europea, eh, no mundo en xeral, vale? Eh, van facer falla millóns e millóns de programadores, eh, a xente que está entrando nas universidades, non é suficiente para ese, para iso. Entón, as empresas, as empresas custalles atopar xente que eh, poda traballar nesas cousas. Entón, ¿que pasa con isto? Se vós estades nunha profesión ou estudiades algo para o que hai moita xente e pouco traballo, <laughs> eh, vale? En cambio, se estudiades, por exemplo, eh, algo relacionado pois con programación ou novas tecnoloxías e demais, eh, hai moita demanda das empresas deste ese tipo de xente e hai pouca xente, da, va, va, vai vos dar unha liberdade, vale? De poder escoller traballo, escoller soldo, escoller o que querades, vale? porque se facedes algo para que para o que non hai xente, digamos que o poder o tedes vos, vale? E podedes escoller o, eh, o vos futuro, e o revés non. Entón que é moi importante que moi importante que tiredes por aí. Obviamente sempre facendo algo que vos guste, pero vos ben e mirade ben, porque o mellor hai algo que vos gusta niso, vale? Como eu atopei o dos chatbots, por exemplo, eh, eh, e a vida que de estar despois vai ser moito mellor. Bueno, pues eu penso como, como mensaje final quedou, quedou bastante claro. Eh, non quería alongar moito máis porque ademais pues, temos aquí un, un grupo de rapaces e de rapazas que teñen previsto estar un pouco polo sesga ademais de estar aquí con vos e comigo eh, falando eh, pero quería robar cinco minutos máis nada máis para eh, unha parte que a decisión do xurado do, do concurso Apuntas Test, que por primeira vez eh, organizamos eh, nesta edición de, de Día das Rapazas nas TIC, e que presentáronse, bueno, pues moitísimos centros, algún deles sé que están aquí, outros están conectados, están pendentes de, de cal foi a, a decisión final, non? Eh, polo tanto, pues, para que fagamos xa un pouco anuncio dos, dos, dos traballos gañadores. Non? Mm, para os que non esteades moi moi o tanto o concurso eh, Apuntas Tech, pois temos a idea de xerar eh, xerar un catálogo de, de propostas de, de propostas concretas, non? A ideas que alenten esas vocacións tecnolóxicas escoitando precisamente os que traballan nas aulas, eh, os propios eh, rapaces e rapazas de primaria, de secundaria, eh, os equipos de profesores e tamén eh, os outros eh, profesionais que traballan no mundo, pois, por exemplo, das, das extraescolares, que traballan cos, coas tecnoloxías eh, cos alumnos. Non? Ben, eh, para, el, eh, para este premio pues, contamos coa financiación e apoio de diversas institucións que teño que mencionar porque a verdade é que agradecemos moi sinceramente ese, esa contribución primeiro a Secretaría Xeral de, de Igualdade que xa eh, bichedes antes a, a súa directora que representaba a mesma, ao Colexio Profesional de Informática, temos aquí a Pilar que, que nos lo representa, a Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas, que é unha asociación que se chama AMIT, a sección Galicia, que tamén pues, pois, recolle, seguro que a bastantes das que estamos aquí, eh, bueno, pois non sei se a súa directora, porque dependendo do tempo podía vir ou non, eh, <laughs> Ana Xesús eh, López, pois eh, a, nos acompaña. E a Asociación Punto Gal, que está aquí representada polo seu presidente, e tamén agradecemos moitísimo eh, a colaboración dunha tenda online que onde se van a dar os premios, é unha tenda online que tamén está aquí en Galicia, que se chama Abrico Geek, que está en Carballo ben e eh, tamén pois, eh, o apoio e, e difusión que nos, que nos dan desde outras moitas institucións que colaboran con nós. Non? Eh, é un premio que facemos por primeira vez, así que como todo novo, bueno, pues teremos os nosos fallos e demais, tentamos rodearnos de profesionais para que nos votaran unha man, así que votamos man de, de sete eh, expertas ¿no? no tema de perspectiva de xénero, docentes, profesionais do mundo TIC, e que nos axudaron eh, un montón eh, ne, nestas decisións, nas que pois, únicamente fixemos de, de secretarías. Non? Aurora Patiño, que estivo antes aquí da propia Secretaría Xeral, Edita de Lorenzo, que é Asociación Punto Gal, eh, Lorena Otero, que veu da, do, do CPEI, tamén da, da eh, da directiva, Susana Ladra, que da, da Universidade de, de Coruña de Informática, eh, Lorena Casal, que é unha, eh, unha investigadora do Grupo de Tecnoloxía Educativa da Universidade de Santiago, Cecilia Grela, que foi técnica do proxecto noso de ICT Google, e tamén docente, e Eva López, que é a, a presidenta, a directora de Woman Emprende aquí da eh, a Oficina de Emprendemento da, da Universidade de Santiago. Ben, eh, como é unha cousa así un pouco especial, quero dicir que non vimos aquí co premio e damos yo a xente porque físicamente non están e porque o premio tampouco, é dicir, son premios en petaflops que aquí sabedes eh, que como estamos nun centro de supercomputación, pois pues, eh, facemos cousas un pouco raras e os premios eh, démolos eh, con un equivalente en euros a esos petaflops. Os petaflops pois, pues, é a unidade de computación que manexamos eh, como base nas, en, en nostos grandes ordenadores que veredes agora no, na visita. Non? Ben, pois en esta primeira edición participaron 31 propostas que enviaron tanto alumnos e alumnas, profesorado de centro, profesionais de formación, en catro categorías. Eh, primaria, secundaria, centros escolares e unha proposta, é unha eh, apartado libre. Non? En primaria, eh, decidiu, o, o xurado decidiu dar o premio eh, de 300 petaflops lease eh, euros a consumir nesa, nesa Brico Geek para comprar todo tipo de, de aparellos eh, unha proposta que se chama Unha nova impresión para a nosa viaxe. Foi presentada por seis alumnos de sexto de primaria do CPI Plurilingüe de Vedra. Eh, na, nos premios de secundaria, na categoría de secundaria, o xurado eh, decidiu dar dous premios. Un primer premio á proposta eh, Más Tinkering, de Apuntas Tech, do centro eh, IES Monte das Moas. Foi presentado por alumnado de terceiro da ESO D. Eh, a accesi de secundaria foi eh, otorgado a proposta chamada Recoñeceas de alumnado de terceiro da ESO, grupo B, do IES de Brión. En canto a centros educativos, a verdade é que o noso pobre xurado pasou unas bastante complicadas porque había un montón de propostas eh, moi boas eh, de feito, pois nos pediron que houbera un premio especial do xurado, unha especie de segundo premio, porque costáballes eh, quedar un fora, non? Así que eh, para centros educativos, bueno, e de feito logo añadir, engadiron outro. Un primer premio para a proposta Girls and STEM, eh, presentada por eh, Patricia Armida, pola profesora, que representa a UIES de Ortigueira. Un segundo premio, este que vos decía, de especial do xurado, que eh, é a proposta que se chama Tócala outra vez, Ada, falando de Ada Lovelace, que falaban ao principio, pois tócala outra vez, Ada, de Conchi Fernández Muñén, que representa o centro IES Monte das Moas, da Coruña. Eh, un accessit para pequenos códigos para as nosas pequenas, de, eh, do profesor Jorge Rascado do CPI Pecalama, de Tordoia, e un segundo accessit eh, chamado Coñecendo as Vedresas, presentado polo CPI de Vedra, Yolanda Neira, eh, na propia localidade de Vedra. E xa digo que como isto estuvo moi moi discutido, de feito a última proposta chegou onte como as dúas da mañán que estuvemos aí eh, negociando toda, toda a, a decisión final, eh, o xurado eh, estimou recoñecer tamén non só a calidade, a decisión que xa digo foi bastante complexa, sino tamén unha mención especial ao centro educativo que máis propostas enviou en diferentes categorías. Quere decir, non só na de centros, sino tamén de rapaces. E ese foi, eh, con oito, eh, oito propostas diferentes, o o cruce. Así que eh, temos outra, outra mención nova. Moitas gracias. Ademais, aquí polo que... Temos aquí eh, a última a última proposta, a última categoría, que é a categoría libre, é dicir, a institucións e eh, eh, persoas que se presentan eh, adultas eh, como con propostas eh, dirixidas a, a ámbito escolar. O primeiro o primeiro premio é a proposta chamada Telegal, unha, eh, un escape room virtual eh, presentada por Telemática Galicia, eh, eh, bueno, Anarmada foi a que nos enviou, da localidade da Coruña, e un segundo premio, un accesit de, a, eh, a proposta eh, Geometría Fractal, de Sergio Cepeda, de, do proxecto eh, Fractal Fan, que vai para Madrid, porque este concurso, como xa comentamos, ten o espírito non só de quedarse en Galicia, sino de recibir propostas eh, de calquera centro de, de España. E, de feito, pues, recibimos este ano tres propostas de fora. E eh, agradecervos a todos e eh, a todas os que participache desde, desde centros, dende sopos particulares, alumnos, porque é moi eh, para nós é unha bueno, auténtica ledicia recibir todas estas propostas. Imos ponernos en contacto con todos os, eh, os eh, centros gañadores eh, nos, próximos, nos próximos días, posiblemente a próxima semana. Todos os participantes, eh, ao marxe de que recibiran ou no premio, van eh, tener pois un pequeno agasallo e unha, e unha eh, pois un diploma e demais, e eh, faremos tamén a, a bueno, pois a xestión de, de como eh, com, eh, convertir eses petaflops que temos pois en algo máis equivalente que se poida comprar en Bricogeek. Eh, ¿Mm? Ah, bueno, perdón, es verdad que aquí faltaba por decir, eses traballos van a estar publicados todos na web de, do, do, eh, do proxecto, de, tamén do, na parte de Rapazas nas TIC, imos ordenalos tamén para que poidan ser pois descargados, utilizados, porque como vos contaba ao principio, a idea é que precisamente as boas ideas poidan servir os demais. Así que eh, iremos coas próximas edicións montando unha especie de pequeno repositorio, pero xa as que, bueno, pois o xurado seleccionou e as máis eh, as máis destacadas xa poñeremos na web a partir da semana que ven para que todos poidades consultalas, eh, descargalas e eh, comenzar a utilizalas. Pois nada máis. Eh, moitísimas gracias ás catro, moitísimas gracias a Comezamos así o acto e seguimos aquí no, no Cesga cos, cos nosos invitados facendo nos obradoiros e unhas visitas por aquí polo centro. Veña. Gracias.